Astăzi vreau să-ți improvizez despre a motiva. Tot se vehiculează motivație, motivare, mot cum sunt eu motivat și așa mai departe. M-am gândit că... Adică am identificat două sensuri. Uh, am înțeles că unele firme mari își motivează angajații ca să vândă mai mult, promițându-le bani mai mulți pentru ca ei să-și facă un credit mai mare pentru o mașină mai luxoasă sau pentru o casă mai luxoasă. Și sensul ăsta al lui motiv, a motiva mi se pare mai negativ, iar uh, alt sens uh, pe care l-am găsit cu copiii astăzi, jucându-mă cu ei, actorie, a fost că uh, i-am motivat ca să inventeze o poveste, ascultându-le păsul, ascultându-le suferința și văzând în ei, încurajându-i că au și ei ceva bun. Pentru că copiii nu sunt suficient de încurajați, cu adevărat, nu fals, cu adevărat, nu sunt suficient de încurajați nu știu unde, nu, nu vreau să zic unde, nu sunt suficient de încurajați. Uh, în general, poate uh, metoda este hai să nu-l încurajăm prea mult, să nu îi se urce la cap, ceea ce este o metodă foarte greșită. Este foarte bine să îl încurajezi și astfel îl și motivezi pentru a se duce mai mult la școală sau să, să învețe mai mult așa cum vrei tu. Poate găsești și mie alt sens al lui a motiva. Ceau!